Me encontrei na situación de que eu non podía pasar a fronteira a Portugal. Entonces, eh, me tuve que facer as maletas, me tuve que marchar como neno pequeno para casa de meus pais, e estar separado do meu fillo máis vello, de meu marido, pois un mes e medio. Eu simplemente pido que me deixen traballar. Eu, o que dicen os meus compañeiros, xa sabemos que non poden abrir o mellor e demasiado pronto para abrir a, a todo o público, pero polo menos os traballadores que de todas formas estamos pasando, que nos deixen pasar polos nosos pasos habituais. E simplemente se trata diso, de por medios. Se non chega coa policía e ca PSP ou o que teñen, que poñan o exército, pero que deixen os traballadores pasar para os seus postos de traballo, porque eu se teño que facer estes quilómetros nunca na vida habría montado o meu negocio aí. É unha loucura. Dos 2.200 kilómetros que conforma a fronteira entre España e Portugal. 70 corresponden ao tramo que comprende o territorio transfronteirizo do río Miño. Por ese 5%, pasa o 50% de vehículos entre ambos países. 150.000 habitantes desenvolven as súas actividades laborais e empresariais a ambas beiras do río. Máis de 6.000 persoas atravesan diariamente o río Miño para traballar nos concellos portugueses e galegos. É posiblemente o tramo de fronteira máis dinámica social e económicamente de Europa, cunha interdependencia moi forte entre ambas marxes do río. Pero logo hai todo un tecido económico que existe nestas, nestas vilas de, de Raia que queda destruído españoles e portugueses estamos todos mezclados, estamos todos involucrados. Non saben realmente eh, as autoridades como se vive nesta zona, e que non o saben.